Becna terinde bilim udara navdara Becna terinde bilim udara navdara Destim kine bilim unagi guhara Destim kine bilim unagi guhara Xweziyane buma bilim u buka mıhtara Xweziyane buma bilim u buka mıhtara Vecinaterinde bilim o darana viya Vecinaterinde bilim o darana viya Destim kine bilim o nagi gwiliya Destim kine bilim emo nagi gwiliya خوزیان بو ما بلی امو بو کا گندیا خوزیان بو ما بلی امو بو کا گندیا